皆さんにお伝えしたいことがあります。今回、新たな彼氏を募集したいと思います。終了。何撮影するのするの何とえ待って俺ここにいていいのうんちょっと俺が喋りたいことあって あそうなのうんどいた方がいいえいいんじゃない大丈夫うんよしとじゃあいきますひょにょさあ始まりました少量チャンネルの翔太です今回はですね皆さんにお伝えしたいことがありますそれはですね今回新たな 彼氏を募集したいと思います。パフパフ、パフパフパフパフパフパフ。はい。というわけでですね、今回はですね、僕ももう、そろそろ、まあ、りょうと付き合ってどうだろう。何年ぐらいになってたのかな ?5 <laughs> 年、5年ぐらいかなになるんですけども、もういいかなと思って、新しい彼氏を、えーと、ぼ、はい。何それ何がなんでそんな動画で撮るの え <laughs> 何が何が新しい彼氏を見つけるってどういうことえ、でも、動画で、新しい彼氏を募集しようかな。えなんでなんでってえ待ってそれ本当に動画で出すつもりなの今、どこから撮ってるじゃん。えなんでそんなことするのえ、何がえなんでそんなことをするのえ、なんなんなんか別の告知なんかお知らせがあるから撮ってんのかと思ったらさ、うん。えそんな内容なのまあ、そうだね。うん。えなんでなんなんで え何がなんで飽きたえ何がえ俺に飽きたとえ飽きたってことえ違うよ別れたいってことえ別れるとかないじゃんどういうことなんか募集しようとしてるよね彼氏なんで <laughs> なんでよなんで彼氏を募集するの一緒に住むんだねどういうことよ一緒にここにうんでも一緒に住んだ方がやっぱいつでも取れるかなと思ってて 何を撮んの俺うちらで撮ってるからいいじゃんあ、まあ、そうなんだけどまああのー、なんだろうなうんとなんでまあでもそうね3人厳しいかなえ狭い狭いに狭そういう問題じゃないのよそうまずそういう問題じゃないでもさ量がさ量がさこのまあ忙しい時もあるじゃない、うん、最近まあ4月からもまあまた変わるだろうし、うん、だからまあそうだね彼氏まあうん 量がいない分、その人に出てもらって、まあ一緒に新たな新体制少量チャンネルとして。え、そしたらさ、はい、彼氏じゃなくてさ、うん、なんか、協力してくれる人でよくない、うん、なんで彼氏なのえ、だって、もうカップルチャンネルですもん。え、だからここでいいじゃん。ひょにょ。なんでカップルチャンネルってなんか別に彼氏をさ募集しないといけないのえ俺とやってるから別にいいじゃん。 えでもまあまあそのまあでもなんか人数多い方がちょっといろいろできるかなと思っててえだったらもうつーちゃんとかに協力してもらったらいいじゃんだってのんけだもん別にいいじゃんなんでなんで付き合う必要があるのそこえ何があまあまあいやまあまあじゃないね。まあまあじゃないね。なんでその続けようとしてるだってまだ撮り終わってないもんいや撮り終わってないってもうやめないよダメよなんでそんな動画撮るのようん して消さないよなんでよんなんでよなんちょっと意味がわかんないんだけどどういうことなんか彼氏募集しますってどういうこと意味がわかんないんだけどまあ聞いててえっとですね条件はそうだな年し年上と付き合ってきたしなまあ条件はそうだね年はあんま関係ないですねであとはまあやっぱり一緒にいて楽しい 方とかが一緒に笑い合える人は僕は好きですね笑うものを見るのが好きなのでちょっとちょっとなあ俺と笑い合ってるじゃないのいつもだだから言ってるじゃんだからその亮がいない時にその人に出てもらって亮がいる時はなんで何よなんでどうしたのどうしたんじゃないじゃんなんでよもう止めないでよえー、じゃあもう少量チャンネルじゃなくなるじゃんあわかった そっかそっか、そういうことか。じゃあ、新しい人も、りょうなん、りょうってつく名前にしてもらうじゃあ、そういう問題じゃない。えそういう問題じゃないでしょ。何別に、りょうってつく人、だからいいって問題じゃないのよ。バカなの。やっぱ一緒に住むのがダメってこといや、じゃあ、そ、そういう問題じゃない。そこじゃないのよ。そもそもの問題なのよ。やっぱでも近い人がいいですね、家。いや、そういう問題でもないのよ。別に近かろうが遠かろうがそういう問題じゃないのよ。 い国外関係ないの別に <laughs> いやまあでもまあそうねそもそもじゃうーんそうか何なのんどうした何の何何何をやってるのえっと <laughs> 終了だから嫌がらせ嫌がらせじゃないんだよだから嫌がらせなのえドッキリなの何がえ冗談とかない 冗談でやってる冗談で動画撮ってませんいつもいつも心身ともに心身ともに <laughs> 撮ってます何なのもうなんでそんなことすんのなんなのなんでそんなことすんの 何が問題なんか嫌なの嫌とかじゃないじゃんだから亮がいてなんかその人がいて嫌なことあった言ってないないない亮がいてその人がいて俺がいてまあでも確かになこの家だと3人住めないかな狭いかなやっぱバカなのお前バカなのもう一人のりょうさんが多分ご飯とか作ってくれるもう一人のりょうさんとかいねえんだよ俺りょうさん俺しかいねえんだよそんなことないだって <laughs> 吉沢りょうとかいる おい、うん、そういう話じゃないんだ同じ字じゃんもうなんもうもううるさいななんでそんなことすんのもうやめてさやだなやだじゃないよもうやめてうんもうやめてよはいというわけで今回はですねどっち見ればいいんだ実はねあそこにさあんのよ <laughs> ドッキリでしたイエーイ こっち見てじゃあこっちこっちこっち見て <laughs> イエーイえどういうドッキリなの今回はですね彼氏を募集しますっていうドッキリでした <laughs> 何彼氏を募集しますっていうドッキリってどういうこと彼氏を募集しますっていうドッキリで彼氏いるけど彼氏を募集しますっていうのを彼氏の前でやるっていうドッキリ、うん、ああ、うん、どういう反応するかみたいなそうそうそうそうそうじゃあ僕も新しい彼氏募集します <laughs> 開き直り早 <laughs> はいはいというわけで今回はですね俺こんな体勢でいいこんな体勢でいいのあどっちもいいよはい俺も隣に行こうか狭いよいけるうん終了 はい。というわけで、今回はですね、こういうドッキリをしちゃいました。気づかなかったでしょ気づかない、なんか変だなと思ったけど、うん、意地悪だな。 <laughs> まあまあまあまあ。はい、 <laughs> というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい。はい。えー、面白いなと思っていただければチャンネル登録と、彼氏になってもいいよって言ってくれる人は、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。 何、どうやって考えたの何がえ募集してるよえ募集してんのうん。すんなよ。